سارے حضور دے دار دے کملی بیٹھے ہو سجاد بلند کر کے حضور دی بارگاہ شکرانہ دا کرنا تے مل کے پڑھنا ہے کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں کے بلا ہو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہو میں شاہ مدینہ کے گدا جیڑا گدا ہے سجاد بلند کرو ذرا سارے گداؤ شکرانہ ادا کرنے مل کے میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہو میں شاہ مدینہ یہ پتیشا کے کتا ہو ویش بدیشا کے کتا ہو گداؤں کا گرتا کیوں کیونکہ کاسا لیے دہلی جب پیمبر پہ کھڑا گو کاسا لیے دہلی جب پیمبر پہ کھڑا میں کاسا لیے دہلی جب پیمبر پہ کھڑا گو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا گو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہاں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہاں مدینہ فدیشہ گداؤں کا کگدا ہو شاہر گداؤں کا کگدا ہو بھی ہوں حاجی بھی ہوں میں داغ نبی بھی زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں میں داغ نبی مرشید دا بولے گا جو کچھ بھی گمور سے گوا ہو جو کچھ بھی گمر سے گوا میں سے گوا ہو جو کچھ بھی ہوں گمور کی دعو سے گوا میں کے گداؤں کا گدا میں شاہ مدینہ کے داؤ बचपन बचपन बचपन बचपन बचपन बचपन

नहीं देती

بلا ہو میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہو میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا سبحان اللہ محبت اللہ کھو